Im engeren Sinne des, äh, der bezahlten Arbeit, würde ich sagen, ist die Zeit vorbei der Vollbeschäftigung, weil, äh, weil im Grunde genommen die Arbeit ja nicht mehr so ist wie im industriellen Zeitalter, sondern wir sind ja in einem, einem äh, Informationszeitalter und Wissenszeitalter und wissen wir ja, dass die, dass die Arbeitsplätze zurückgehen, aber wir trotzdem genug Wohlstand generieren durch die Arbeit, der dann nur noch richtig verteilt werden muss. Aber von daher ist Vollbeschäftigung eigentlich weder ein Zustand noch ein Ziel. Inwiefern ist es tatsächlich sinnvoll, dass wir alle, also dass wir tatsächlich alle arbeiten? Also wir brauchen wieder Vollbeschäftigung, ist die seltsame Forderung aus der Politik, die ich nicht nachvollziehen kann, weil ich sie nicht logisch finde. Ähm, da wird so ein künstliches Problem gemacht, anstatt das mal wirklich zu betrachten. Es äh, bedarf, glaube ich, eigentlich einer Betrachtung. Was ist? Maschinen machen die Arbeit. Das haben wir über Generationen so gewollt. Das betreiben wir auch noch weiter. Also Vollbeschäftigung im Sinne von Arbeitsstellen, von Jobs. Die Welt ist ja noch lange nicht fertig. Also zu tun gibt es natürlich jede Menge. Aber das sind oft eben nicht diese Jobs, die es im Moment auf dem Markt gibt. Es gibt da Jobangebote, es gibt Talente von Menschen und das passt im Moment einfach überhaupt nicht wirklich zusammen. Dass es äh, eine Vollbeschäftigung gibt im Sinne, dass alle in Erwerbsarbeit sind, das wäre, äh, ist eine Utopie die hoffentlich nie äh, Realität wird. Aber dass natürlich alle ein, in, in der Gesellschaft arbeitend tätig sind. Und in diesem Sinne Vollbeschäftigung, dass es für jeden Menschen äh, eine Arbeit gibt, mit der er sich identifizieren kann, die er äh, als sinnvoll erlebt. Das sehe ich nicht als Utopie an, sondern vielleicht sogar als Notwendigkeit. Äh, es ist nicht abzusehen, dass so etwas wie Vollbeschäftigung zu auskömmlichen Einkommen. Das ist wichtig. Äh, sich von selbst einstellen wird.